bor, assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar uzoq yaqinni tashrif buyurgan aziz mehmonlar hurmatli aziz mehmonlar aynan bugungi misol oqshomimizning asosiy yoshlari bo'lmoq anvarjon va muborakxonni keling barchamiz hurmat yuzasidan o'rnilarimizdan turgan holda guldiros harsaklar guldiros olqishlar bilan davra markaziga taklif etamiz marhamat avvalambor yana bir karra assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar uzoq yaqinda tashrif buyurgan aziz mehmonlar majnun tol restorani tantanalar zalida sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz agar bugungi musoboq shomizning asosiy yoshlari bo'lmish anvarjon va muborakxon biz sizlarni chin ko'ngildan muborakbod etamiz niyat qilamiz ilohim baxtli bo'linglar shirindan shirin farzandlarning ota onasi bo'lingdek o'zimizning barcha samimiy dil izhorlarimizni bildirib qolamiz azizlar ko'rib turganingizdek bugungi kechamizda yosh shu'katda turli xil soha vakillari tashrif yurishgan u ham bo'lsa har ikkala oilani muborakbod etish maqsadida hurmatli xonimlar va janoblar sizlarga yoqimli ishbaha e'lon qilishdan avval barchani diqqat e'tiborini tortmoqchimiz azizlar ko'rib turganingizdek ikki yoshlarimizda hayajon tushunchasi ya'ni hayajon kuchli hayajonni birgina narsa yengishi mumkin agarda mana shu stol dasturxondagi noz ne'matlardan qo'lingiz bo'sh bo'lsa ikki yoshlarimiz va ularning oila a'zolariga keling bir chiroyli qarsaklar olqishlarni taqdim etamiz qarsaklarni balandroq balandroq yanayam balandroq ko'rinishda Bu qarsaklar ikki yoshlarimiz va ularning oilasi a'zolari uchun edi. Chinakam baxt tilagan holda demak sizlar kechamizni yana bir karam ochib e'lon qilamiz. Agar bugungi kechamizning bosh va qismini yaxshi niyatlar bilan davra markaziga taklif etishimiz iltimos qilinadi, ya'ni Mahfuzaxon Buvijonni taklif etarkanmiz. Hurmatli Mahfuzaxon Buvijon, marhamat, davra sizga muntazir. Kechamizning bosh va qismini yaxshi niyatlar bilan Mahfuzaxon Buvijon o'zlarini shoniy bir duo niyatlari bilan davrani ochib berish uchun davraga taklif etilishlari iltimos qilindi marhamat qilib bu ijodni davra markaziga chorlaymiz marhamat davra sizga muntazir yurtimizga xonadonlarimizga yurak qalblarimizga bayramlar to'ylar quvonchli kunlar yarashadi shunday ekan bo'lsin to'ylar bo'lsin quvonchli kunlar deya barcha samimiy dil bildirgan holda buvijonimiz marhamat davra sizga muntazir